jalan di kapel Juga diri apa lagi lah. Oh, eh, sang kajara burung lalapi Hari lenggai kini Geran batang isi Terima kasih. s a n k yo m e a i k u m p a g i 我做不梦。 Hasta apa semua? Hey. Yeah. Tu main itu tu, tu. Kasih lebar, tarik jadi jual. dari buka pagi sampai petang Oi manjua pica jalan tu Bila dihinta kopi tak bangun lo Kadi cuba pula makan lontong dia masak kelai Ia lemak duduk baju untai Wadi palantai kekawan sama radang Asangkan lari berisi burung Berisi burung ke Eh, apa yang kepada niam? Oh, ilimu dia jauh sangka kosong Disangku burung lain jinak Kironya nak namu Oh, masuk sangka Hei! curah mulai Menangkan lupa pacu medan Baru melewe burung tabang antara tak memurai mangan jina Abang lapen tiba di tawa mendipulo untuk mana kuala na malam laba pulung pulung kanegata tiba disangka sangka mamati pun. 别骂了，别骂了！我们去嘛，就去嘛。我们陪你们半天。这是不是鲁班的家？没有。 bahagia eh, kepada kamu Rami pekan hari minggu Rami di anak peninggahan Rami orang mak mengalai bili Bili di Bali anak gale Di Bali toke sambil makan ya, si regai Dan durian bangga Oh tanpa mudah Oh pesa kude kusia nyawa behan, nama bisi aku si ada naga nenge alamat naga eh kata dua ini, oh, ina bujang banyak ngak oh, kaganti nyongo dari ini, ina bujang banyak segin oka ganti tan, tan, tan. tenang pola yu asar wano pola ayo nanila Oh, merlabuh ha. pandai wan tu merlabuh ha. Yeah. Ya. rumah maka barando hey, baca minta lu ke barando ke suak ke gantung ciri ke kidak kotoi lalang Kabundung orang pekalai tinggal di lapau tua malin Oh, diminta kopi, pahit saja Baiknya tinggal di rakuangan Nari nasa jamak Lapu kuadu Hei, eh, naroi ko banang ko Seringnya idu yang ai Nakayo indah berpikiran kalura chono sajo Nila kampung nalai bangsa nak kami bau ilang Nanam nak kami bau sansai Oh, padu mengadu di negari Na yang nang kampurang kampung Sesuju o oh, na sanang hati yung oh. Karanang kangayong Ay, ¿Cómo dijo la tierra? Qué navaja la verdad. Sí, yo. Pariangan nama baca katanya mutu dia mampir ketika lah kairie kara nasi kara hari nasa dayo lapu kuado. Cali di sobat induk kami ah, Cali lah induk sepantun lagi tangan Masih rusak si kuanda tangga ah, Masih lah isinya lah mati pulau apela guno jam tabaja rum di tarua poma laka guno tempat nandari ti malalo manangi ngera lai batim putu barang asona

iko kabalenyu panir tangko sampai patang kironyo janteng yari jamu takaka batingan tiboni eler batang isi lada dasanyo onang kaluang

api seribu satu Aku satu muka balak Hai gua iku malah dahulu Itu anak kita ulang pulau Bagaimana sih?